Один месяц всего принимала резерв. После месяца у меня пришли симптомы псориаза по всему. Ну, у меня не было такой сильной формы, но непонятно откуда была аллергия жуткая на лице. И ну, вот то, что осталось, это просто красное пятно, которое сейчас уходит с, с помощью серума. Это было все мокрое, мокло. А, я месяц не принимаю сейчас резерва и пытаюсь, в принципе, так же. А, симптомов э, псориаза нет до сих пор. То есть это резерв еще продолжает действовать, я месяц не употребляю. То есть употребляла резерв и употребляла сыворотку, правильно? Сыворотку, сыворотку да, вот это то же самое делала и сыворотка программы. Ну, то есть уже не принимала никаких медикаментов, только продукты компании. Ну, до этого кортикостероидные мази, но они ну, убирали симптомы, и было вот на лице аллергия, э, где на теле, сейчас... То есть получается, что то, что прописывал врач, эта продукция не помогала? Убирала симптомы, причины нет. Причины нет. Когда начала пользоваться продукцией Джанес, ушла причина, и уже без медикаментозных препаратов, только нашей продукции, да? пожелать людям, которые не верят в то, что э, наша продукция убирает рядом? Но это надо пробовать обязательно, это сразу уходит зуд, раздражение с первого, со второго дня, это, ну, это помогает. Лучшего нет даже лучшего питания, то, что я пробовала стараться питаться э, с антиоксидантами и с этими щелочными, продуктами, продукты, вот, что советую э, нет, это все равно, это ниоткуда просто идет, а резерв до сих пор действует, даже если еще, Оля, почему приехала в Германию на европейский вебинар? И что пожелаешь тем, кто не приехал? Потому что надо быть здесь, где все происходит. И надо быть там, где быть с теми, у кого идет успех, кто успешен, надо быть с ними. То есть деньги в тренировках? А, надо быть с теми, у кого деньги поближе. И на тренировку Молодец. Правильно? Есть вопросы к Ольге? Кто-то хочет задать вопрос? Только ресерф или МПМ еще? А я сейчас иду МПМ. Да, ну, ну вот сейчас этот месяц, я не знаю. Она же всего месяц только. Она месяц в компании, да? Хочет результаты, месяц, поделиться, Все, спасибо большое. Да. Спасибо, Оля. Спасибо, Оля, браво.